Bueno, buenos días. Hoy lunes 10, bastante niebla. Estamos preparando los equipos para salir a hacer un relevamiento. Allá lo vemos a Juan Campitelli. Acá está Crispino y Marcelo que está armando los equipos. Así que tenemos una niebla bastante densa. Así que espero que cuando salga el solcito entre a picar el pejerrey. Nos vemos luego. Remember